नीरज कुमार राठौर आज घमासान डॉट कॉम के स्टूडियो में हमारे बीच में अली मोहम्मद रतलाम वाला साहब हैं जो कि इंटरनेशनल एचआर कंसल्टेंट है इंदौर में आपकी company global education and immigration पिछले आठ दस सालों से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को फॉरेन में सेटल करने का काम कर रही है अली मोहम्मद साहब आप बताइए कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आपकी कंपनी कौन कौन सी कंट्री में रिक्रूटमेंट कर रही है बात करें आज के दिन के अंदर तो रिक्रूटमेंट का पहला जो प्रेफरेंस होता है वो स्टूडेंट या किसी प्रोफेशनल का पहला प्रेफरेंस ये होता है कि किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर उनको जॉब मिले पर ये बहुत ही हद तक महदूद है क्योंकि जब बात करें कि अगर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ के अंदर इतने प्रोफेशनल अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोले वाइट कॉलर जॉब्स के तो अपॉर्चुनिटीज़ होती तो है मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती बट अगर जब तक आप एक्सेप्शनली वेल हैं अभी मैं बात करूँ कि आईटी के प्रोफेशनल्स इन लोगों की रिक्वायरमेंट आपको थ्रू आउट बनी रहती है उसका मेन रीज़न है कि आई के रिलेटेड इतने रिसर्चेस चलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स इतने चलते रहते हैं इंडियन ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेन माना जाता है तो इन लोगों की कभी भी कमी नहीं होती पर ये बात सच है कि आप ऑफशोर बैठकर वहाँ पे जो निकल रही अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसको ग्रैब करने के लिए उनको करने के लिए वहाँ पे कई सारे प्रोफेशनल अवेलेबल हैं पर अगर मैं बात करूँ कि जहाँ ब्लू कॉलर या फिर बात करें हम के जिसको बोलते हैं हम के ऑफ बीट जॉब्स जैसे ड्राइवर हो गया मैसन हो गया प्लम्बर हो गया <clears throat> ये सारी जॉब्स के लिए इंडियंस बांग्लादेशी पाकिस्तानीज इन सभी लेबर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एवरेज आदमी अगर इस तरह का जॉब करता है तो बमुश्किल सात आठ नौ हज़ार बहुत हो गया दस हज़ार कमा लेता है बट यही जॉब अगर वो वहाँ पे जाके करता है जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ आवर के लिए होता है क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कल्चर ही बहुत अच्छा है तो वो कहीं भी हद तक पैंतीस से चालीस हज़ार रुपये कमा लेता है जो कि after paying off all the expenses like food accommodation और ट्रांसपोर्टेशन तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है हम बात करें हमारे जर्नी शुरू होने की तो हमने ये जर्नी शुरू की एक आइडिया से कि भाई यहाँ पे इतने सारे लोग जो हमारे पास आते थे बच्चे उनका पहला सवाल ये होता था कि सर अगर हमको कोर्स ना करना पड़े हमको कोई डायरेक्ट जॉब मिल जाए तो उससे एक आइडिया क्लिक हुआ कि हमको इस फील्ड के अंदर भी सोचना चाहिए कि कहीं पे इनको जॉब मिल जाए बट बात करें तो एक्चुअली जो स्किल्ड पीपल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सब जगह बनी होती है एक न्यूली ग्रेजुएट बंदा अगर है तो उसकी अभी एकदम इतनी जिसको बोलते हैं हम कि उसका कोई स्किल सेट ऐसा डेवलप नहीं होता है वो एजुकेटेड है ये मान सकते हैं बट उसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं होते हाँ पर अगर चाहें कोई बंदा स्किलफुल है मैं बात करूँ अगर प्लम्बर है ड्राइवर है कुक है जो कि कई जगह पे बहुत स्पेशली रिक्वायर्ड होते ये सारे वोकेशनल और ऑफ बिट चीज़ें होती है जो आदमी की आप बोल लीजिए या तो कुक की बात करें तो उसकी हॉबीज़ में से निकल कर आ सकता है जिसको वो एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है तो इस तरह के लोगों को जब मैं मिलता था कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि इन लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए फिर धीरे धीरे मैंने इस बारे में रिसर्च किया और पता करा कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती है जो मेन पावर रिक्रूट करती है उनसे कांटेक्ट करा कुछ प्लेसमेंट्स हुए तो फिर ये चीज़ पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि किस किस लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किस हिसाब से ये लोग रिक्रूट करते हैं और ऐसे ही ये चलता गया और आज कई सारे बच्चे अच्छे तरीके से अपना रोज़गार और व्यापार कमा रहे हैं दे आर हैप्पी ओवर अभी देखने में ये आ रहा है कि इंदौर और एमपी का मार्केट फॉरेन के रिक्रूटमेंट के हिसाब से इतना डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू पंजाब और गुजरात यहाँ तो मानसिकता ये है कि पेरेंट्स भी बच्चों को अपने साथ में रखना ही पसंद करते हैं तो क्या ये आपको एक हर्डल के तौर पे नहीं लग रहा कि इंदौर जैसे मार्केट में आप फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पर और फॉरेन जॉब कंसल्टेंट के तौर पर फॉरेन में आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और यहाँ का माइंडसेट ये है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नहीं रखना चाह रहे तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं हो रहा है आपको इसमें इशू नहीं आएंगे नहीं मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर पहले से अभी तक में अवेयरनेस में तो काफ़ी सारा फर्क है पहले आदमी को कई सारी चीज़ों की चिंता रहती थी अगर बात करें तो उनको ये लगता था कि क्या होगा वहाँ पे कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा ये हमारा बच्चा है ये अभी इतना दुनिया देखा नहीं है जिसको हम बोलते हैं तो उसके साथ क्या होगा उसको क्या उसका रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जो कि वर्ल्ड भी एक ग्लोबल मार्केट बनता चला जा रहा है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलती जा रही है अब आपने कंपेयर किया गुजरात से और पंजाब से तो गुजरात और पंजाब के अवेयरनेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारे यहाँ की एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है पर उनके यहाँ पे क्या एक कल्चर है उनके यहाँ पे वो लोग देखते हैं आज आप कोई बंदा अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो कब लेता है कि जब उसका कोई बड़ा भाई है उसको कोई गाइड करने वाला मेडिकल में दे तो वहाँ पे कल्चर इस तरह से डेवलप हुआ है कि हर व्यक्ति जाना चाहता है अब्रोड जाके काम कमाना चाहता है तो यहाँ पे अब धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है अब माता पिता की बात करें तो असुरक्षाएँ बनी रहती है उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा पर ये अब धीरे धीरे वो भी समझने लगे हैं कि कैरियर के प्रॉस्पेक्ट से बाहर उनके बच्चे का ज़्यादा ग्रोथ है और मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी माँ बाप को इस चीज़ में कोई आपत्ति आती है कि उनका बच्चा अगर अच्छी जगह पर प्लेस हो जाए या वो अच्छा कमाना शुरू कर दे तो मैंने तो देखा है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं फिर भी देखने में ही आया है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में जितने स्कीम हुए हैं अभी किसी भी इंडस्ट्री में इतने स्कीम नहीं हुई है हुए हैं आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि एजेंट ने स्टूडेंट्स को और बेरोजगार नवयुवकों को ठगा तो ये स्कीम को अवॉइड करने के लिए आपकी एजेंसी क्या क्या स्टेप उठा रही है और कैसे आप इसमें काम कर रहे हैं सर इसके अंदर <clears throat> एक एजेंसी को ब्लेम कर देना वो भी ठीक नहीं है पर इसमें थोड़ा सा क्या है अवेयरनेस एप्लीकेंट की भी होनी चाहिए उसको काफ़ी सारे सवाल जवाब स्टार्ट करें अगर उससे कि उसको क्यों जाना है ये सबसे पहला सवाल है आप जाने का आपका वजह पहले समझिए कि हम क्यों जाना चाहते हैं अगर आप ये सोच कर जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जाके बसना चाहता हूँ तो क्या वो देश वैसा है जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को समझता है आप अगर ये चाहते हैं कि मैं अपना सिर्फ रोज़गार कमाना चाहता हूँ तो जो कंपनी आपको बुला रही है उसने क्या ऑफ़र दिया है आपके हाथ में वो लीगल ऑफर ऑफ़र आपके हाथ में है या नहीं आपको कंपनीज वीज़ा इशू कर रही है वो प्रॉपरली उतने ड्यूरेशन का है या नहीं कई जगह पे वीज़ाज कम ड्यूरेशन के भी होते हैं that is a part but that is extendable उनका ऑफ़र भी उस तरह से आता है तो थोड़ी सी अवेयरनेस एप्लीकेंट की ज़रूरी है वो ये चीज़ को समझे हाँ बात आती है कि कुछ नवयुवकों को बेवकूफ़ बना के कि भाई पहले पैसे दो हम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है आपको पहले आपका प्रोफाइल लिया जाता है आपका प्रोफाइल पहले बाहर पुश किया जाता है आपका प्रोफाइल अगर कहीं पर सिलेक्ट होता है आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है अगर आप जिस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं मान लीजिए आप एज ए इलेक्ट्रिशियन वहाँ जा रहे हैं तो आपका एज ए इलेक्ट्रिशियन का एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो सारी चीज़ें क्लियर होगी कंपनी का जो एच बंदा होगा वो पॉलिसीज़ आपको क्लियर करेगा उसके बाद आपका एक ऑफर लेटर जनरेट होगा तो ये तो थोड़ी सी एप्लीकेंट की अवेयरनेस की बात है अब कुछ लोग इसका स्कैम कर लेते हैं वो उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए आप जॉब रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कॉलेजों से और यूनिवर्सिटीज़ से बेरोजगारों की एक फौज निकल रही है जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स भी है अनस्किल्ड वर्कफोर्स भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्पष्ट बोल चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब की कमी है तो वो यहीं पर ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये यही नवयुवक फॉरेन जाने के लिए अपने माइंडसेट को तैयार करके उधर की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी तो आपका क्या व्यू है कि क्या स्टूडेंट्स को फॉरेन जाने के लिए मोटिवेट होना चाहिए देखिए हर वो किसी काम के अंदर जिसके अंदर आप आपके करियर को बिल्ड कर सकते हैं तो ये तो पहले तो बात हुई सेल्फ मोटिवेशन की कि आपको सेल्फ मोटिवेशन आपका इतना रखना पड़ेगा करियर कौन नहीं बनाना चाहता करियर हर कोई बनाना चाहता है आप बात करें कि बेरोज़गार निकल रहे हैं या इतने स्किल इतने लोग पढ़कर निकल रहे हैं पढ़कर निकलना वही बात आती है कि जहाँ पे आपने बात करा कि सरकार हमारी भी इतनी कोशिश कर रही है कि वो स्किल इंडिया वाला भी प्रोग्राम चला रहे हैं आज स्किल्स की तो ज़रूरत है मैंने आपसे भी बात करी कि जब हम बात करते हैं कुछ वाइट कलर जॉब की तो वाइट कलर जॉब्स को करने के लिए तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अवेलेबल हैं हम लोगों को वो स्किल्स जैसे प्लम्बर जैसे मेसन जैसे इलेक्ट्रिशियन जैसे टाइलर जैसे टेलर ये सारे ऐसे स्किल्स हैं कि ये मैं समझता हूँ कि जो कम पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उन लोगों का भी इसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है और वो लोग अच्छी अपनी रोज़गार कमा सकते हैं तो मिलजुल कर बात यह है कि ये मामला होता है विदेश में जब भी आप नौकरी की बात करेंगे तो वो स्किल की बात होगी वो बहुत ही मतलब ये प्राथमिक स्तर के ऊपर ये चीज़ होती है कि आपके पास वो डिग्री होना चाहिए मान लीजिए आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मैनेजर के अंदर या मैनेजर लेवल की कोई क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो आपके लिए सी का काम करेगा पर क्या आप उस जगह पर जाके परफॉर्म कर पाएंगे उसके लिए तो आपकी स्किल्स ज़रूरी है उसके लिए तो आपका हुनर ज़रूरी है तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड मद्देनज़र रखनी पड़ेगी माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई आपके पास वो स्किल्स हो और मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे पढ़ाई पे बहुत खर्चा करते हैं अपनी स्किल्स पे कोई खर्च नहीं करता आप ऐसे क्रैश कोर्स करके भी हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं जो आप हो सकता है कि पूरा आप एक जिसको बोलते हैं डिग्री कोर्स करें उसके बाद भी आपको वैसी जॉब ना मिले तो ये थे अली मोहम्मद साहब जो कि global education and immigration company के डायरेक्टर हैं आपने आज घमासान के ऑडियंस के लिए इंटरनेशनल एचआर और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी thank you very much thank you